Teniquito tuvo que ndi, nishiniton una yibi kwa akochiku, nekwashi Jerusalén ha, nyakwashi tu Jesús yon ha. Sakana nisha no nya yon, teni inya kwa teti e kwa anya, ka Nana en Dios saka no nya e, cuenta ka, teña kandu nya shandia yo nevi Israel. Kachinya. Te Jesús di, yo soy tinita tuaha. Naka a ya yo soy no tu yo sindi. Kaka ni mando, nendie nyusion, kotondo ka wasi reindo, dua shata imburusye. Sakamakacha, sha andi, nigunda nira ya, ya ni yoha, ya no. Disu kininatia Jesús, tenitin ka no ya ando sindi. ara aranya sha ya, yoso sakuya ha sha. Ya teni sakashna anindoa. Teneyibi neni shiniki nikana Jesus Lazaro de tishin yabindi. Tenina de akurandi. Deyu u tendeyu unya shaya Sha shaha. na niki kwa aneyibi teniki shina ta anya shin Jesus. Sakanya nishini na kwento sha achonka noye ni shaha. Sakana kwini ka ashin ta ante fariseo ndi. Kostondo sakune yibindi kunsha tateka aku y Sasha Chevitín. Cachira.